Mam na imię Maciek. E, mam 36 lat. E, jestem kawalerem. E, bardzo lubię oglądać filmy. Lubię oglądać filmy. Lubię słuchać muzyki. Mm, I lubię oglądać, przyglądać się zwierzętom. Nie Naprawdę to ja nie lubię życia w ogóle. No, taka jest prawda. Wkurzają mnie codzienne takie drobne, drobne sprawy typu wizyta na poczcie, wizyta w urzędzie, y, skarbówce na przykład. No. Jakieś tony formularzy, które trzeba wypełniać. Dobija mnie to. Co tam jeszcze można o sobie powiedzieć? Jeść lubię bardzo, ale lubię być chudy. I tu mam problem też taki. Właśnie pracuję, już któryś <laughs> rok pracuję nad rozwiązaniem tego problemu. I w sumie jeszcze go nie rozwiązałem. ale lubię jeść, no. Lubię, lubię jeść. Serniki na zimno. Tam na przykład bezy, moja ciocia takie ciasto robi bezy. No, to jest takie... Nie wiem, czekaj, jaką to... A, nieważne. Może powiem o czym, co nie lubię. Też, bo już trochę wspomniałem. No ale dobra. Nie znoszę, nienawidzę, nie cierpię. No ale to już o chorobie będzie.